so hello guys welcome back to code classes और आज इस वीडियो के अंदर हम ना ऐप के लिए लेके आए हैं YouTube studio app for Android इससे पहले मैं यूट्यूब स्टूडियो ऐप को पीसी के ऊपर कैसे इंस्टॉल करना है कैसे यूज़ करना है उसके लिए वीडियो ला चुका हूँ तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे यूट्यूब स्टूडियो ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है तो इसके दो ऑप्शन है एक तो आप प्ले स्टोर पर सिंपल जाकर यूट्यूब स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हो दूसरा ऑप्शन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ तो सबसे पहले आपको जो नीचे लिंक पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक गया उस पर जाना है तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे और यहाँ पर स्क्रोल करते ही नीचे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन जो है मिल जाएगा जैसे आप जैसे क्लिक करोगे डाउनलोड नाउ तो आपके सामने कुछ ऐसा नीचे डाउनलोडिंग फाइल आ जाएगा उसे अगर आप डिटेल्स में जाके देखिए देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये ऐप है जो इंस्टॉल होने लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ 42.75 टू के करीब जो है आपका ये ऐप है सो so, बहुत ही जल्द अगर मैं अगर आप प्ले स्टोर से या किसी और ऐप से तो शायद धीरे होगा लेकिन आप देख सकते हो कितनी जल्दी मेरे सामने ऐप हो गया है तो मुझे कुछ नहीं करना ऐप को होने के बाद मुझे अपने जाना है फाइल मैनेजर के ऊपर सिंपली मुझे फाइल मैनेजर को क्लिक करना है उसके बाद मुझे जाना है ए पी के अंदर और यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो को मैंने क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है इंस्टॉल जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा तो मेरा यूट्यूब स्टूडियो ऐप इंस्टॉल होने लग जाएगा तो जैसे यूट्यूब स्टूडियो ऐप इंस्टॉल हो गया मुझे दबाना है यहाँ पे ओपन एंड एस मैं जल्दी ही जैसे ही ओपन दबाता हूँ तो आपके सामने यूट्यूब स्टूडियो का जो ऐप है वो खुल जाएगा और आपको नीचे गेट स्टार्ट दबाना है एंड यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट दबाते ही आपका जो चैनल है वो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं खुल गया है यहाँ पे आप लोग सब कुछ अपने नीचे कंटेंट एनालिसिस तक देख सकते हो और ये देख सकते हैं मेरे एक सौ छः व्यूज़ आए हुए हैं one point eight watch time और दस सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं यहाँ पे आप टॉप कंटेंट देख सकते हो रियल टाइम कितना मेरा व्यूज़ आ रहे हैं और यहाँ पे कंटेंट ऊपर पूरे मतलब जैसा कि आपको आ, आ, जैसे आप यहाँ से देखिए ऑन भी का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे जो है मिल सकता है यहाँ पे जी तो इस तरह करके आप यूट्यूब स्टूडियो आपको अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और जैसा जो कुछ आप कर सकते हैं तो अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर तो आप, आपको पी की कोई ज़रूरत है ही नहीं तो मैं मिलूंगा होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना वीडियो पर लाइक और मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाय बाय